就希望把自己原先的装备换一下，现在看自己装备哪都不对劲，哪都不对劲。刚开始不知道要买装备，就是可能理念嗯还是跟不上嘛。后来来到现场以后，然后韩老师告诉这个装备的重要性，才知道这个概念，然后觉得这个装备买的特别的值得，然后装备的质量也特别的好。 看到师的装备啊，像这些拳头啊、腰包我也有啊，都是非常好的。 韩老师说新出的那个全套，嗯，就是比较期待，然后希望把自己原先的装备换一下。现在看自己装备哪儿都不对劲。韩老师对装备的研究确实是给我一些很新的认知，然后希望这点平常也给会多给会员讲解一下，因为对现在很多教练对装备这一块确实也不太了解，所以这还是我呃体会比较多的地方，体会比较多的地方。